Vedo. Respiro. Ti sento. Chi sei? Una parte di te. E io chi sono? siamo, la meta della forma, frutto del seme infinito. Quindi la terra idrata il nostro corpo, nutrimento nutrimento le forme. Sì, l'universo non cambia, incarna in ogni granello l'amore nostro. E sale, inghiottendo spazio e tempo siamo emersi in questa riva, presenti in questa vita. Un corpo, al centro del cosmo. Al di là di tutto. Onda, ritira, ma non separa. L'abbraccio nostro è uno. E voi? Chi siete?